Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak ya bui. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Pendek kata ni boleh. Ah, ini kita go cari telur kakak. Eh. bola juga amo sore panggil cik uci hidup mengenai kau kini hai eh, poma paru kini wedolo baru dah cede tak mana kita gini sudah kini orang lah gini kau dah agak mari duano mari duk bucah ni kau nak ke mana mu apa mak kemana lu muncul. ni dan itu tak hidup jadi itu tak hidup ini gue kaku oke kaku oke buen kita tak kasih tengok kita kasih tengok sepuluh kata soto oh, sepuluh kata soto Alah ha, weh, tak ada apa lah kita lah ke mana hari ni Jadi kita ni kena lagi Kalau kita tak lagi, sudah lagi Tak usah cakap lagi Kita merasa ingin sungguh Kau mari dua anu lah buat ni pulau besar lah kita tak berani durian, tak berani timur, tak berani paru. Nyo kotik jijuk, nyo kotik lepas, nyo kotik sepak. Dia sebut juga nak cari nama kau putih. Mampu cari nama kau putih, tu kacang tempat kita menego. Lagu mana kita nak buat hari ni tak weh. Ha lah weh, kalau cara ni gak, kita kena pergi jumpa. Okey, sahur juga. kau. <laughs> Nama kau putih, nama kau putih. Ha lah weh, kita royak lah juga. Hari ni hok nama saya. Dan juga, Woyo kau tu Kita royak lah ke dia Kalau lagu ni Duit lagi Lagi Dek mana cuci nampak gaduh ni Padahal juga hari ni ya Ji mari duano kita tak tahulah juga Semata-mata Boleh duduk kocak Boleh duduk aru Duduk carilah juga anu mereka putih Anu mereka putih Tak ada kira tak apa Dia kira dia Dia nak bunuh anu mereka putih Dia kira sekutu Dia kira sekutu yang tinggal tinggal lagi Anu main kau putih Anu main kau putih Tapi kita bagi kita jawab pun no. Gini mana biar eh Patut dah ke mana kita ni Kita ni nyayu benar Kau dah mahu 2, 3, 4, 5 ni orang ni Set-set duduk nego di tempat Di dalam pasar Hari ni kalau kita Tengok rakyat kocik selama ni berat siapa? Rakyat kocik selama Apa oh, kocik selama? cik semen ke sak eh tocu kita lah nama kau putih dia nak jumpa dia motu aku dah rasa ada dia tak payah gaji penuh tak tahu bukan salah gaji nama ya salah ni dia balas tenang dia balas tenang aku mana dia balas tenang Oh, ha, kita kira kaya kan umeh gitu lah. Hmm, kita kira, kita kira selalu. Maka pengasuh saya, kalau ini boyo, Usinya hati bukanlah kepala yang ku cahagu kepada kanak lajim peribarak asal siluh pengasuh kusina sama. Maka saya dengan wayo. Hari baik punya malai tengah siapa. Gila mo tepat anu main kau putih. Kulubaran bersenun nak pergi raya asal lu kalau mula lagi. Blah. Lepas tu lagu mana kita lebih biar? Ya? Lagu mana? Tak ada lagu mana aku kak. Ani ah, aku tak berlagu angin dengan nama kau putih kak. Bapa tak berlagu angin dengan kak aku ke biar? Ya? Tidur ke tu? Tapi dia dah tidur ke sakit. Tiga bulan tak bangun kalau tak gerak ni. Dah gerak lah. Ha? Aku gerung eh. Gerak nama kau putih kak. Dia ni. Seorang tak ada. Tak ada pelajaran ni bangun dia. Ni jijuk dia. Ni duduk besok murid dah kat aku. Enggak, saya Cuba amor dengar tuh Dia tu royak Kau kita kopi dia kata Tiko dia tidur dia kata kalau Kelelai pada wayuh dia tahu Kelelai tak segok dia tahu Kelelai gua aku jinjuk dia kata Lagu mana? Tak ada kata gitu dia royak kedak Ya Allah kata Dia nak dengar aku Dia tak mahu aku Tahu dia yang gitu lah tu. Ingat kau orang mati kau dia tidur Lain pada yo. Okey lah tu. Okey lah, to sungguh Kalau okey lah gerak Kena jijak, kena sempak, kena tampar dia kata Kau lah tu semati ya ni eh? Anu mereka putih sebab dia ngaku gak Dia pilih kasih semati. Kau punya gerak gitu kak? Gerak gitu gak. Nanti saya Eh Ya Allah saya kata nama kau putih Dia dengar kita eh? Tweku. Eh, si gue. Tweku. Coba beli buat saya penghantu kutina wayo. Apa dengan sebab apa dengan kanda? Kamu dah tahu tempat aku makan jenis kau buti. Apa nak raya? Apa nak cerita? Raya banget ke sini, Bangun! Bangun! Tak boleh bangun ku lutut jadi patohnya jejak wadutku. Aku kata bangun! Malah bangun. Betul-betul mu tak bangun? Tak boleh bangun. Aku nak jijok lagi. Nak bangun aku nak bangun. Nyijak hati. Tak cakap tak kat kerja sekat akhirnya saing dua kau kerja. Kau sini apa lah, Kau? Mana saing? Ada ni ada sini. Uh, sebab kita mari ni ada kerja tu aku masa jenis kau putih. Kerja berapa dia saing? Bayarkan dengan segera. Akulah makan jerumi kau putih. Anak pula kemakan jerumi kamu cucu sila maraja. Kijau berapa dia lagi? Gini tuaku Ada orang hidup ngucak di dalam negara kita Siapa dia kucak? Jinggu Jinggu Mari Burano Tak tahulah Jinggu Mari Burano tak tahu Habislah Ada kucak sekenak kata rebung Kita bersara kita bugi Kita ke dalam laju jina Jepang Patut sendiri kena napas dia Bila bila Dan misalnya kita ejah situ lah saya Bila boleh sakit ini Kusina saya Ha Jinggu apa dia? Tak tahu lah jin ke apa dia kata dia nak boleh ke dia tu Dia kata pok dia jin, mak dia jin Ah, tu sakit hatinya aku Kalau sekarang ni, biar aku kekli Hmm, kena tu aku pergi tengok sendiri lah Sebab dia kata ramai-ramai ni Aku tak, tak blue dia kata Tak sah dia beri meh, tak sah dia rasa Mana main kau putih mari dia kata Aku pakai kata buah tak Aku nak cabu ekor anu main kau putih Yeay, sakit hatinya kau ya dia kata apa dia? Dia kata nak cabut ekor tu aku. Mana dia sekarang? Tu ada dua besar. Maka di makan je nama ekor putih. Dengar kata saya, wajah duduk cerita. kau jin duduk kucah, haru di dalam kedawung kita bersaru. Maka makan je nama eh. Jermu tempat anak jing peri baru dengan serta-merta lagi. Blah. Ikan merah Ini dia kamu jin celaka, jin jahat, jin kana. Ah ah, ah, ah, kita ah. Ini dia. celako sungguh binatang anak Jing. jako aku lok kider kane. Wahai bapa Jing, Ha aku dia. Aku nak tanya kepada diri kamu ni. Kamu asal silah tunggu menunggu. Titih meniti mari dua nyo. Ha aku nak tanya. Iku aku mari dua nyo. Aduh. Kamu ini letih jadi aku sorge. Hei jin, muni asal silah tunggu menunggu. Mu mari dua nyo. Kalau bosu tak mana gini. Ah dengar Dia kata Dia Ni Ada Ada Hei, aku nak tanya mu ni Yang mu sedap tapa ada Tapa ada pilih-pilih bayang aku ni Aku nak tanya mu ni Salah apa ni? Hmm, terima kasih Aku nak tanya mu Ke, mu buat gini ni Apa salah apa rasa? Ah, tak ingat Tak ingat mulu saya Nama saya tak? Weh, dia kenal sama dia Hot tu nama Roya tak? Oh, uh, Ah, kau mana lah mulu? Mu kata nak ajak aku minum air. Kestu aku kode mu tak ajak. Ah, boleh lah punya. Apa ni? Dia kata kamu tak ajak minum air. Dia tak faham bo. Aku heran tak ni. Hmm, nama apa nama? Ah, tak kena. Aku jin, jin, jin, jin, jin. Eh, jin pernah mo? Anu jin baru? Hei, Syahid, Syahid. Ya beri beri. Aku nak gomo gocoh hutang ni. Bapa beri. Swalo, swalo sama. Upo upo ni. Kau lagu mana ni saya? Mulai saya tak lelok kemungkulan tahun ni. Ni dia. dia ni saya perlu dia tapang dengan tapak langit buat apa? dia kuih dengan ibu jari aku serok tepuk bintai kamar luli luli aku rasa dia jijok kalau dia tapang dengan tapak tangan kak tujuh belah tahu kita sakit lagi tak tahu lah biar kalau serok ni gak berat biar suara suara memang rupa rupa jing kita lah weh Tak teramuk Tak dah weh Dijijuk kita nanti Lepas tu kita nak buat lagu mana Aku lagu ni kat biar Kita kena kaya kepala mojik tuan Menteri Cidewi Amo boleh kenapa biar berapa putih Aku boleh tiga putih Menema mepa Biar moya Hei Ji Aku bukan takut kamu Mu tunggu semula aku sini Mu tunggu sini aku Sampai aku tak mari Ha Dia boleh teriak mojik